Entropía. Del orden al desorden. Sofía, acordate el cuello. Sofía, no seas maleducada, no tires las cosas al piso. esta negra que me hace renegar, todo el día me hace renegar esta Sofía. Hola, ¿sí? Mirá, recién entro a casa, Vamos todos que busqué Sí, necesito entrar. Sofía. Sofía. ¿A qué estás jugando? ¿Qué haces vestida así? Vos no sos un nene, Sofía. Más te vale que cuando vuelva tenga puesto ese vestido. A mí no me vengas con cositas raras, ¿eh? Hola. Este mi número. Sí, mira, yo atiendo en el estudio de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sí. Todos los días, eh, de lunes a viernes. Buenas, Para Hey, discúlpame, ¿te molesta si me siento con vos? No, no me molesta. Me siento más solo que nunca. Che, contame, ¿por qué solo? A veces no me siento reconocida por la persona que más amo en el mundo. Creo que no me entiende y eso me pone muy triste. Pero no hay por qué estar triste. A veces las personas creen ser dueños de la verdad. Pero es difícil. Ella no quiere ver quién soy. ¿Y vos quién sos? Apolo. Bueno, mira Apolo, ¿te puedo contar un secreto? El secreto es que seas vos mismo y así podrás ser feliz. ¿Sí? Dale, mostrame esa sonrisa. Nos vemos, capo. trastorno psiquiátrico, ni una enfermedad orgánica. No es un problema, no es un error.